ассалому алайкум подписчикои колхозобод тв ина дар ноҳияи ҷалолиддин бахтӣ якунин бор барф боридааст барф аввалин маротиба барф боридааст ина болои boleh mashina barishlagicha sevgilar biz havo qilib yaqin bor boramiz albatta boshqa o'xshaydi qiziqarli Тоже примерно чего. Yunus. Uzatı bakıyor. все, и пивозавод. Это нахуй. ларам катталаш барт калон шуд маҳоли барт хабини барт калон шуд лайлақор мега лайлақор салом алейкум ачо бозора дадем тамошо мекунем бозора салом алейкум Aldın mı? Yok böyle böyle almışsın böyle. Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Vatan vaqam savdo yaxshimi? Qanchadan bo'lyapti anorlar aka? Anor 5 so'm. 5 so'm? Eng javob yo'q aka. 4 kilo 10 so'm. Qaysi biri? Nari chekadagi 5 so'm. Shu 5 so'mmi? bunisi qancha olti so'm olti so'm 6 shash so'm mana o'n ikki qaysi biri o o'h, originalniku bu aka qayerdan anor bu aka jillikku savxoz moskvani anori oh ana bu aka kelay tog'a kartoshka qancha kartoshka ikki so'm aka kilosi ana bu anor deydi ana ana. 12 لیواده والیده لیواده والیده 12 سوم بچه این ارگنال نی انار انار جمیکو همشین چرا چکتو با یا یا ایران بالیتا مده بو لیواده شلی Leningrad limoni. Oh, gap yo'g'ona Leningradda original limoni. Qanchadan limonlar? Limon 6 so'm kilosu. 6 so'm? Ha. Ah. Gap yo'q. Shuncha katalikdanmi? Ha, ah, shunday. Ya, yo'q, zo'r kilosi, kilo. Kilosi 6 so'm mana. Bittasi nechta bo'ldi? Necha pul bo'ladi endi buni? Bu bittasi 1.5 so'm. 1.5 so'm. Ajoyib, yakinim so'm. Kilo 6 so'm bo'ladi Turib sabzilar qancha bo'ldi? Shalg'am ham bo'ladi. 2 so'm, 2.5 so'm ichiga. 2 so'm, 2.5 so'm. Kapuslarchi kapus. Kapus 2 so'm. Telegramnikimi? Ha, bas Telegram. Shuna patishka Telegram. Kilo 2 so'm bo'ladi, pajon. Ya, yok. Sağ olun. Aynen kaçırdı ama. натуралныйшумо э, чандшинакадаомо шумо якчанд бреда намондеакаинаф дастича Реклама. Анонҷо дигуна шава ка? Анонҷо дигуна? Мана ка, барори ко. Бар дур шуд лекин бар. Баҳолатум. Салом алейкум, ака сози пенҷа, качка чанҷи нака качка, ака сози пенҷа. Ага. Пиёс чака? Пиёс сева ашто. Сева ашто, да? Karaoke karaoke ya. Evet. assalomu alaykum havo yaxshimisiz vatan vatan ahvoli yaxshimi charchami assalomu alaykum aka yaxshimisiz bormang ishlar bilan qanchadan bo'lyapti dehqonbachcha anorlar anorlardan bo'ldi necha yil bo'ldi mana yigirma assalomu alaykum yaxshimisiz toza yaxshimisiz zo'rmisiz bo'ldi aka, 8 ushab qanchadan bo'ldi anorlar dehqon bu qanchadan bo'ldi anorlar Qani, bepul bo'ldi bepul bo'ldi yo'q ana anorni qaranglar nechi puldan bo'ldi aka sakkiz so'm to'qqiz so'm o'n so'm yo'q pulmi shuncha qoldimi yigirma uch qancha bo'ldi pulmi yigirma uch kilo bo'ldi kanalingiz ham nomini aytdi ha kanal kolxozobod tv hamma biladi kolxozobod tv ko'rganmiz yo'q yo'q bilamiz jenikuldan to'g'rimi aka ha bunisi qancha bo'ldi zo'r aka o'n so'm dah so'm bo'lmachu ajoyib qor zo'r bo'ldi lekin qorni yog'ishini qaranglar bu ham xudoni bir bergan ne'mati ibrohim yaxshimisan ibrohim opa Assalomu alaykum. Акасот пенджер бадам ахат ва. Мода куро. Качка чанши дака качка. 74. 7 айджака масчо. Масчо. 74 мистини хума. Пиос чикаси пиос. 80. 80 де. Зурту. А, сесон 80 дирам. Барфа бинем барф лекин аҷоиб шуд беҳтарин барфа бинем бачо. Анороид Vegetarian olalar. Assalomu alaykum. Syomkami navbat. Havo yaxshimisiz? Adam aka havolash qanchadan bo'ladi ular? Syomkami navbat. 7 so'm, 8 so'm. 7 so'm, 8. Bunisi 7 so'mmi? Ha, 8. 8 so'm. Bunisi 10 so'm. Yana 10 so'm. ajoyib bu. Qayerda kakajini ko'paygan? 20 ming. Bu 20 so'mmi? Oo. Bu iki 2 kilo chiqsa kerak-a? Ikkitasi 1 so'm 6 ҳаштод даҳад. Э, гап нест. О. Иш шаш томони, а? Иш шаш, иш. Шаш, иш. 8 сомон. 10 сомон. 10 сомон. Янори дусти ай. Э, гамме зур ку. Ам корчара метмит халаш бизанам бад бигир. 80 сурха. Э, гамме аҷо зур зур. Да интернет парту. О. Агон та реклама када, э, дурун да якта реклама када гис наоса бигир. Низон ист. Ине не ашка. Ине. Ине. Ине. Ине. Ине. Ҳаёр када, ин реклама ро болошта молем тагои? О, ине. Ана. Аҷо беҳтарин, беҳтарин. Шумо да барори кор? رحمت رحمت من شما در کرده که نمو هنده؟ هداره انا را بینیم به تصدی یکم بزن چکرم؟ بگیرم اصلا زود زود عجب بونو بتا بتا سلحانه سو خوش هستارم؟ عجب لیمو کنچه بوده لیمو؟ لیمو ملاو یک سوم کلاسه با آف سوم با آف سوم با یک سوم کلاسه؟ ها کلاسه بای شش سومون ایش هفت سومون بودست لیمو کلاسه Hep kar lekin zor bo'ldi qaraylar. Barakali qor bo'ldi lekin ha. Barakasi bo'lsin. Mayli aka, suvda baror ko'ta qo'y, salomat bo'lsin. Shalg'am 4 kilo so'm. 4 kilo so'm so'm. Mana shalg'am 4 kilo 10 so'm bachu. Vitamin. Turibchi? Turib. Sesim. Sesim. Qorib turib qo'ya. Shalg'am qancha? 4 kilo. Salomat aka. Hey, tana. بچه ها برف ببینید بهترین ریتور کشور بریده سنه برف ببینید اینا بچه ها برف های بریج میریم بریم سلام علیکم ای مونده کرو سلام علیکم اکا سو سیجه مادم اکا سلام علیکم مونده کر سیجه اکا سودا چکنش دیسه برای ریکور چچه موسا آدم Ola go'shtda qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. 11 so'm. 11 so'm. Qayerda ke bu? Toshkentda. Toshkent qizil qiltiqmi? Ha. 11 so'm bo'ldi. Bo'ldi. Mayli xola. Kelamiz. Ya assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Ahvol yaxshimi? Qachon? Qanchadan bo'ladi bu narsa? 11 so'm olmoqchi. 11 so'm qizil qiltiqmi? 11 so'm. Зорко? Буни чӣ кардӣ кака? Юбилей. Юбилей. Бу қанча кака? 12 сум. 12 сум. Рӯза сум. Болада. Баро кураса. Асабо 40 сум бо. Ҳоло фаҳмад бо, салом алайкум. Яхшиб сафер бо, ада ақа аҳвол аст. Ака яхшиб сафер. Салом алайкум. Ҳоло мешлар ма. Салом алайкум. Сатан ясам. Баро рекорд. Ма. Бодам ямоқ ма. Ямоқ. Эгал. Анчадан бо 15. 15. Болада. برای کار؟ مایه خب خب عمر مولا السلام عليكم هواي عشر مصر هنا في زون الكروبات في الكهف این هم تکسوی کمسنگیر پنجه تکسوی سوپوز مسکوه جنی کل تکسوی سوپوز مسکوه جنی کل